ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀ hmm. onídàájọ́ ayé ń bọ̀ yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ báwo ló ṣe lò ó ìgbésí ayé rẹ hmm. ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀ onídàájọ́ ayé ń bọ̀ yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ báwo ló ṣe lò ìgbésí ayé rẹ ẹ yí padà panṣágà àgbèrè ìwọ ọ̀dọ́mọkùnrin ìwọ ọ̀dọ́mọbìnrin tó ń ṣàgbèrè tó ń mutí tó ń mu sìgá ẹ yí padà olójú kòkòrò olè ẹ yí padà oṣó àjẹ́ ẹ yí padà. ẹ ṣe olúwa mà ẹ jọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí lẹ́tà rẹ̀ fún mi gbóhùn yẹn ṣúdà ìpè ìmìlẹ̀ ń bá wí ni mà gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń sọ ìmìlẹ̀ ìmìlẹ̀ ń bá wí mà hmm. tẹ́mi ìpadà wa kí wá kí wá sọ ìjọ kan mi fún ẹni mọ. hallelujah hallelujah hallelujah ògo ni fún jésù lókè ọ̀run sórí arákùnrin tí ènìyàn bá ti dẹ́ṣẹ̀ tó bá ti mọra rẹ̀ ní ẹlẹ́ṣẹ̀ inú olúwa á máa dùn olúwa ò fẹ́ ikú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe pé kí o ronú pé wàá dà bó ṣe ṣe lónìí ogunlọ́gọ̀ àwọn màlẹ́kà nínú wọn máa máa dùn hmm, ní ọ̀run ah mo máa dúpẹ́ o olúwa mo dúpẹ́ olúwa mo dúpẹ́ a tún ti jèrè ọkàn fún yín ògo ni fún jésù lókè o hallelujah kúnlẹ̀ ká gbàdúrà. Eh, esma kí kí ẹ tó gbàdúrà ẹjọ fẹ́ béèrè pé bo ni ilé ìjọsìn tó ti bá ti bá gbóyìn báyìí má lè máa sí ilé ìjọsìn. ṣé o mọ roundabout. roundabout roundabout. ní kò lápá. bẹ́ẹ̀ mo mọ bẹ́ẹ̀ mọ. tí o bá ti dé roundabout yẹn tí o bá ti yà sí ọwọ́ ọ̀tún báyìí tó wàá máa wo ilé ìjọsìn wa lọ́ọ̀kan ní ọjọ́ Wednesday ní ọjọ́ àánú a máa ń ṣe ẹ̀sìn ní aago méje ìrọ̀lẹ́ ní ọjọ́ Friday tó jẹ́ ọjọ́ agbára a máa ń ṣe ẹ̀sìn nírọ̀lẹ́ láago méje hmm. ní ọjọ́ Sunday ní ọjọ́ agbára ńlá a máa ń ṣe ẹ̀sìn wa ní aago mẹ́wàá ní àárọ̀. àṣì mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ sọ ti ń mà. jẹ́ ká gbàdúrà. ní orúkọ jésù. àmín. ní orúkọ jésù. àmín. ní orúkọ jésù. àmín. olúwa dúpẹ́. kàbíyèsí. wípé ọmọ rẹ ó mọra rẹ̀ lẹ́lẹ́ṣẹ̀. ìjà yìí orí mi ò jẹ́ rí ṣe rí àti mu àtijọ́ ìgà ó lágbára ìjà yìí orí mi. láì bọ́lé láì jalè ìkìlẹ̀ pé mo ti ṣe ee èyí ìjọ yìí máa lẹ̀ àwọn ah, oge ti ń gbé lára yín báyìí o. kò sí èrè. ee mọ́mì mọ̀gbẹ́ náà ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ á mà ẹ kí olúwa màmí mọ̀gbẹ́ náà ṣe bẹ́ẹ̀ mi mọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́mì ẹ má bínú màá mi tó bá ń rí o mẹ̀rí sọ̀rọ̀ sí yín o ẹni ẹ pé má mọ ọtí má mu sìgá má ṣàgbèrè má ṣàgà gbogbo ẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ ká má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́mì ẹ̀ lẹ́yìn gẹ́yìn ibà yìí nínú amọ́mọ́ ẹ̀wọ̀ kan yẹn nínú ayé gọ́gọ́gọ́ nínú ayé normal day mi yẹn tó bá ti rẹ̀ mí tó bá ti rẹ̀ mí tẹ́ pin ẹ̀ máa fi bí ẹ̀ máa fi nà ọ̀rọ̀ báyìí ni máa fi nà ọ̀rọ̀ padà ni but àpàtẹ ti sẹ́ pé ẹ jẹ́ fún bẹ́ẹ̀ máwọn tí o máwọn sì ga ọmọ ìtọ́lọ́rọ̀ lọ́hùn ẹ̀rí pí ọ̀tá mú bẹ́ẹ̀ pí ọ̀tá mú lọ́ra. ṣé wòlíì ọlọ́run ló bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. mi ì bá yín fa. wo má jẹ́ kí àwọn ogun ọ̀run kọ́ mi ní sẹ́. ẹ fi ẹ jẹ́ ẹ hmm, hmm, bí ẹ wẹ̀ wẹ̀ wẹ̀ wẹ̀ ẹ fi yí ara kan mi o ara kan mi kan èwo ni yìí yìí yìí yìí tẹ́ ẹ ṣe báyìí. ogun ọ̀run abinu sẹ́ẹ̀. ẹ fi ogun ogun bẹ́ẹ̀ mi sí. ṣé mo ṣe ọ́nà bínú sí. àgbẹ̀ ogun ọ̀run. ẹ fi ẹ fi ẹ fi ọlẹ́ jáde. ara kan mi kan o ẹ sì ń gé ó tọ́nu mi báyìí ó tọ́nu mi. ẹ kò sọ́ra mọ́ mi ẹ mọ̀ kan ẹ ṣé kí n wọ kí n wọlé kí n bá mú kẹgbẹ́rẹ́ ẹ kẹgbẹ́ kọ́mpútà fanáàlì. ẹ ẹ ẹ kọ́ mi bá mi ẹ kọ́ ayakọ mọ mi o ayakọ mi ayẹyẹ ẹ fi yìí lẹ ẹ fi yìí lẹ ẹ fi yìí lẹ láti yìí màmá gbàtà lórí yín o èwo ni yìí.